آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں ہمت دیتی ہے دوستوں اس میں پریپیشنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ کی پریپیشنس اچھی ہوں گی تو تبھی آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں جیسے اب آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کے اگر ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں میتھ فزکس کیمسٹری اور بایو کا آپ نے پیپر دینا ہے چاہے انجینئرنگ میں ہے تو بائیک جگہ میتھمیٹکس آ جائے گی تو ایک چیز کا آپ لوگوں نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ریگولیرٹی آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے اندر ریگولیرٹی نہیں ہے آپ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کرتے پڑھنے کا تو پھر آپ اپنی اسٹڈی کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہے میٹر کرتا ہے کہ آپ ریگولر ضرور ہوں کیونکہ اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں ہر سبجیکٹ کو پراپر کم از کم آپ دو گھنٹے دیں تو پھر بہت اچھے طریقے سے پریپیشنس ہو سکتی ہیں تو اس میں آپ ریگولر رہیں اور ابھی دن بھی بہت کم رہ گئے ہیں جولائی کے اندر پیپرز ہیں تو یہ سارے پیپرز آپ کو پریپریشنس کرنی پڑیں گی کیونکہ اگر آپ پریپیشنس نہیں کریں گے تو بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں بہت سارے مسلم مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کی سٹڈیز کے لیے تو آپ لوگ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں یہ سب سے زیادہ فرسٹ پریارٹی پہ ہونا چاہیے اور اب آپ اپنی فل ہنڈریڈ پرسینٹ ایفرٹ لگا دیں باقی سارے کام چھوڑ دیں سٹڈیز کے اوپر فوکس کر لیں کیونکہ مارکس اچھے آنا آپ کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ان فیوچر آپ کی جابس کے لیے آپ کے آگے ایڈمیشنز کے لیے تو آپ ریگولر رہیں دو گھنٹے منیمم آپ اپنا time table at least set کر لیں ہر سبجیکٹ کے لیے جیسے چار سبجیکٹ ہیں تو آپ کو آٹھ گھنٹے ڈیلی ریگولر بیسس کے اوپر آپ کو دینے پڑیں گے اس سے زیادہ اگر آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے لیکن اگر اتنا ٹائم ایٹ لیسٹ آپ دیتے ہیں تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ ایٹ لیسٹ سیٹسفیکشن ہوگی آپ کو ضمیر مطمئن ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی اور دوسری بات کسی بھی سبجیکٹ کو آپ نے رٹا نہیں لگانا خدا کے لیے رٹا سسٹم سے جان چھوڑ دیں اپنے آپ کو بچا لیں یا آپ کو برباد آپ کا سر لے جاتا ہے تو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے اس کی یوزز ریئل لائف میں اس کو کمپیئر کریں اس ٹاپک کو تلاش کریں کہ ڈیلی روٹین میں ہم کہاں یوز کرتے ہیں اور جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے آپ نے ہمیشہ بچنا ہے اپنے آپ کو اور سمجھ کے پڑھنا ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ اگر آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت سارے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں اب اس میں ایک چیز اور میٹر کرتی ہے میٹر یہ کرتی ہے کہ آپ نے دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ یا دوسرے میرے دوست ہیں وہ تو نہیں پڑھ رہے وہ اگر اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں گے تو میں بھی ہو جاؤں گا بھائی ہر بندے کا پڑھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا مینٹل لیول اس کی مینٹل ابیلٹی مینٹل کیپبلٹیز آپ سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا پیکنگ پاور پڑھنے کا سٹائل آپ سے زیادہ اچھا ہو آپ سے ویک بھی ہو تو آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کریں جو ریگولر پڑھ رہے ہوں ان سے کمپیٹ کریں ان ان کے ساتھ بیٹھیں انہی کی طرح پڑھیں تاکہ اچھے مارکس لیں کیونکہ اس ایج میں F S C B S C matric age میں آپ کو اپنے نقصان کا اکثر اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ بہت ساری مسٹیکس کر بیٹھتے ہیں تو یہ مسٹیکس آپ نہ کریں خدا کے لیے پڑھیں اور محنت کریں ریگولر بیسس پہ محنت کریں ہر سبجیکٹ کو کم سے کم دو گھنٹے دیں گے تب جا کے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی اور آپ اچھے طریقے سے ایگزامس کی پریپریشنس کر پائیں گے تو دوستو یہ میرا ایک چھوٹا سا میسج تھا چھوٹی سی ایڈوائس تھی یا پیپروں کی پریپریشن کیسے کی جا سکتی ہے اس کے لیے ایک یہ میری چھوٹی سی کاوش تھی آپ لوگوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے کر لیں مینیج کر لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد